我是范范，今天呢，我们来到了新宿的西口，然后想要跟大家介绍的是，该怎么用在日本用高速巴士来做深度的旅游。那我们要怎么用巴士去旅行呢？那如果现在大家还不知道去哪里的话，我这有个好地方，大家就跟着我走吧，走吧。我们来到新宿了，你看那边有好多入口。对啊，反正。 假如不知道该怎么走的话，就找这个大的金王新宿站，然后往这边走就对了。大家跟着我们走吧。好走。 板，然后就往这边走就对了。停住啊！看到了，看到了。所以其实沿途都会有指标，所以大家不用太担心，应该都是找得到的。啊，这边还有一个，对。 对，就是这里，这个叫做我们，就是我们今天要介绍的地方——金王新宿的中部地区旅游咨询处。然后我们在这边开始看看吧。好。 刚就是从那个金王地下商场这边走过来，然后这边啊就是叫做中部旅游咨询处，然后里面有很多很多的小册子，然后都有中文的小册子，所以大家不懂日文的也可以放心。对，就是刚刚随手拿就拿了这么多的中文小册子，所以而且啊还有就是会说中文的人，其实都会在这边帮，就是不懂他都可以问他们。然后就是大家比较熟悉的可能就是。 飞陀吧，飞陀跟白川乡，所以就是如果没有去过，不知道该怎么去的，都可以来这边看看。我两个都好想去，全部我都好想去啊！ <laughs> 走吧。那你有听过那个叫做日本阿尔卑斯山行型线路的东西吗？ 有，我有听过，可是那是什么？你可以跟我说吗？就是啊，其实它是一个路线，然后是一个观光路线，然后一开始呢会从新宿出发，新宿出发以后啊会到松本，然后有松本城，还有松本城，然后啊之后呢还会到其他的景点，那其他的景点啊会有飞驼，我们会它这个线路之后还会去飞驼。 然后飞陀啊，里面啊，就是有一个叫做夏旅温泉的地方，大家可以去泡泡温泉。然后就是，而且还有还有很有名的就是飞陀牛，所以也可以吃吃飞陀牛啊什么的。然后看看日本的传统文化这样。然后最后还有一个就是其实很有名很有名的景点是世界遗产，然后它是白川乡。哎哎，它是白川乡。 你有看过吗？它是白山乡，叫做河长河长温，叫河长村，对，它是一个小木屋。我知道。对，所以啊，就是会跑这几个景点，所以大家都可以来玩玩看看，然后做做深度旅游， <laughs> 好棒啊！梦梦，那刚刚我们讲的那些行程要怎么去比较好？哦，其实啊，在这边就有卖车票了，然后其实它有两种车票，一种呢是来回的。 它从新宿出发，然后到白川乡，然后再从白川乡回来到新宿，所以其实它很方便，所以新宿出去，新宿回来这样。然后还有一个单程的啊，是新宿，然后到金泽，但是它注意它只有单程哦。对，然后其实啊，我是觉得因为去过嘛，会觉得说电车你。 常常要转车，然后行李又多，然后其实会蛮累的，而且搞不好还会迷路。所以其实搭巴士是最方便的，你哒哒哒哒就到。而且啊，其实它就真的是方便，而且还有便宜，它都一直有做折扣这样。有道理，好棒哦！所以可以买一个搭一个高速巴士去玩玩看，这样。好，那我们走吧。 单程的两张，单程的两张，对的。那您需要是这样子的票吗？呃，对，这样子啊，单程的，对。OK，就是这样，的这样，看这样合适吗？这个时间合适的话。好，谢谢，没问题。好，我们现在连票都买好了，所以就可以出发了。然后我们要搭车的地方呢，是新宿巴士高速巴士总站。那我们先去那里吧。好，走。 就是新宿的高市巴士总站。那我们现在要买，我们已经买好车票，我们现在要去玩了。那大家有机会记得要买票去玩玩看哦，拜拜。